коза, иди сюда, коза! Коза, иди сюда! Стой, стой, ребенком, отойдите. Коза, иди сюда! Мать, отпустите! Ребенком, отойдите. Что вы делаете? Козу отпустите! Отпусти, блядь! Отпусти, я сказал! Отпусти! Отпустите, малышу! Малышу, отпустите! Народ, помогайте! Буров, секай Люди, помогите! Люди, помогите! Помогите, люди! Ребенком лезет. Зачем с ребенком нахуй? Помогите! Люди, помогите! Верь! Верит. Верит. Что поделать? Может, документы предъявите полицейские, а? Конечно, предъявите. Вы сейчас ходили, а там не учили, документы показывать. За что вообще добирал? Вот я сейчас под камеру вас спрашиваю, за что собираете присягу? 20 точка 2 административного округа. Присягки, как вас зовут? 20.2. Олег, дай ему спирт. Дай ему сюда. Дай ему сюда. вот там, да? Строй, строй! Женщина, смотрите, что вы делаете? Я тут хочу. Посмотрите, народ! Так, это вы выталкивайте, выталкивайте. Выталкивайте ее. Я ребенка отдам. Я ребенка отдам. Я охуел. отсюда ребенка пускай. Куда ну там мать? Я с вами поеду. Я с матерью поеду, она там. Давай, открывай, я с матерью поеду. Давай, что ты, блядь? Звук свой убрал. Что ты, блядь, Помогите кто-нибудь. Ломитесь, ломитесь отсюда. Жалейте ребенка. Назад вываливайтесь. Чего ты дергаешь? Ты дерешься. Ты же умный. Паша, Чего ты дергаешь? не дай мне перейти. Дай мне мать. Пойдите, Что ты мне дашь? Ну, нам мать. Они вот родные. Нет, мне надо мать, он грудной идет. Там дети одни. Иди сюда! Афина, сломал зеркало! Что вы творите вообще, ангелы? Что вы делаете? Что? Что это было? Что вы делаете? Вам не стыдно? Не стыдно? Что вы делаете? Вы что делаете? вызываем, оформляем ребенка, все. Если ребенка сломал зеркало на машине. Машину подгоняйте сразу. А также срывал форменную одежду. Ну, уважаемый, уважаемый, у тебя ребенок кричит, успокойтесь. Сколько тут ОМОНовцев, посчитайте. Против одного куска сидел. Ага. Нет, раздвинь ты ноги, не сделай, в конце концов. Ну что творится? процентов работает. садите. Свободу России! Свободу России! Свободу России! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Долой Это Наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город!